Konseptin arvolupaus kiteyttää sen, että mistä siinä konseptissa on kyse. Sen pitäisi kertoa konseptin ydinasiat ja sitten myös, että millä tavalla tämä kyseinen konsepti eroaa kilpailijoista ja mitä erilaisia hyötyjä se tarjoaa. Konseptikuvauksessa voi sitten lyhyesti kuvailla, mitä tämä konsepti tekee, ja, ja mitä, mihin asiakastarpeisiin se vastaa. Ja yhdessä arvolupaus ja konseptikuvaus niin muodostavat tällaisen niin konseptin hissipuheen, jolla voi siis lyhyesti ja ytimäkkäästi kertoa, että mistä asiassa on kyse.